የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተረኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ልደታ ምድብ ተጠርጣሪዎቹ ከ10 እስከ 20 ሺህ ብር ዋስትና በማስያዝ ጉዳያቸው በውጭ ሆነው እንዲከታተሉ በወሰነው መሰረት ተጠርጣሪዎቹ ከእስር ተፈተው ወደ ቤተሰቦቻቸው ተቀላቅሏል። የተጠርጣሪዎቹ ጠበቃ አቶ ታደለ ገብረ መድህን ለዲደብሊው ተከታይን ብለዋል። እንግዲህ እነዚህ መጀመሪያ ተጠርጥረው ተይዘውበት የነበረው በሁለት መዝገብ የተደራጀ ክስ ነበር የቀረበባቸው። አጽብሃ ለብቻው፣ አጽብሃ ለማየሁ ሌሎች ግን አንድ ላይ ሆነው ሀሰተኛ ሰነድ ሚስጥራዊ ሰነድ በማውጣት ለአሸባሪ ድርጅት ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገር ድርጅት የሚል ነበር የተከሰሱበት። ከክርክሮች ለሰላሳ ሶስት ቀን ያህል ነበር የቆዩበት። እና ከክርክር በኋላ እንግዲህ የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት አጽሀ በስድስት ሺህ ሌሎቹ በአምስት ሺህ ብር ዋስ እንዲወጡ ትዕዛዝ ተሰጥቶ ነበር። ይሁን እንጂ መርማሪው በወቅቱ የአዲስ አበባ ፖሊስ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ይግባኝ አቅርበው ሰባት ቀን ተሰጥቷቸው በሰባት ቀን እንግዲህ ስራችን አልጨረስንም እና ተጨማሪ ጊዜ ይሰጠን ተብሎ ጊዜ ቀጠሮ ጠይቀው ነበር የሁሉም ማለት ነው። ይሁን እንጂ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ይግባኝ ሰሚ ችሎት የስር ፍርድ ቤት በአምስት ሺህ ብር፣ ሌሎቹ አጽባሀ ደግሞ በስድስት ሺህ ብር ይውጣ የተባለውን መጽናት አለበት ተብሎ ነው ትእዛዝ የሰጠው እና ይህን እንግዲህ formality ውን ሁሉ ተሟልቶ ሊወጡ ሲሉ ነሐሴ አንድ ቀን ሁለት ሺህ አስራ ሁለት ዓመተ ምህረት በድጋሚ የፌዴራል ፖሊስ ያዛቸው። የያዛቸው ምክንያት ዋና ምክንያት የሽብር ጉዳይ በሽብር ጉዳይ ጠርጥሬያቸዋለሁ የሚል ነበር። የስር ፍርድ ቤት ከአምስት እስከ ስድስት ሺህ ብር ዋስትና ሲይዘው እንዲወጡ ከዚህ ቀደም በይኖላቸው ሳለ የፌዴራል ፖሊስ ከእስር ቤቱ ደጃፍ ወስዶ በሽብር ወንጀል ጠርጥሬያቸዋለሁ በማለት የጊዜ ቀጠሮ እንደጠየቀባቸው የገለጹት ጠበቃ ታደለ ገብረመድህን ቀጥለውም ነሐሴ ሶስት ላይ የፌዴራል አራዳ ምድብ ችሎት የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ነበር ያቀረባቸው። አራዳ ምድብ ችሎት ከቀረቡ በኋላ ያው እኛም ተከራክረን ነበር። መዝገቡ የአዲስ መዝገብ አይደለም፣ ድሮም ቀደም ሲል ስንከራከርበት የነበረ መዝገብ ነው የሚል ነበር ስንከራከርበት የነበረው። ግን የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ማየት አለበት የሚል ነሐሴ አስራ አንድ ሁለት ሺ አስራ ሁለት ዓመተ ምህረት ብይን ሰጠበት። ከዛ ነሐሴ አስራ አንድ ከሰዓት ወደ ፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ነበር የቀረቡት እና እስካሁን ድረስ ያው ቆይቶ ነበር። ዛሬ ሁሉንም ማለት አቶ ተስፋ ሂደኮ፣ አቶ ተወልደ ገብረ ጻድቃን እና አቶ አጽፈ አለማየሁ በሀያ ሺህ ብር ዋስትና እንዲወጡ እንዲሁም ሁለቱም ደግሞ ሻለቃ በሪሁ ጽጌና አቶ ስምኦን ዘገየ ደግሞ በአስር ሺህ ብር እያንዳንዳቸው ማለት ነው እንዲወጡ ትእዛዝ በሰጠው መሰረት ዛሬ አሁን ከደቂቃዎች በፊት ከነበርበት ማቆያ ወጥተው ወደ ቤተሰቦቻቸው ጋር ተቀላቅለዋል። ቤተሰብ የዚህ ብይን ተፈጻሚነት ስጋት እንደነበረበት የገለጹት ጠበቃው፣ ሆኖም ግን ተጠርጣሪዎቹ ተፈተው ከቤተሰቦቻቸው ጋር መቀላቀላቸውን ገልጸውልናል። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባም